guys uh, bali first day ng paggawa namin sa bahay ito kasama ko si Dugong Dugong guwapo na yung malaal sarjan dimpol niya Ito. bali ginagawa namin ngayon uh, okay muna ng paglalagyan ng pundasyon dito sa gilid ayan Diba, ang mahirap pag gumawa ng ayam gumawa ng bahay yung pundasyon lalo pag natapat sa mga kwan kahoy ito kailangan bungkalin to kasi dito mismo dito mismo sa ugat na to dito mismo yung pangalawang pundasyon niya tapos doon ato gayam dugong kung kumpormitod to daw mati mismo oh. ato yung namulaan itilan daw ata bali agkuweba kuweba kanta sirok sirok ang taramot na ah, in santo chinsuan ah, bali yan ito mahirap pati yun medyo mahirap yun kasi maraming ugat ng kanyan dalawang nyug dyan sa kabila niya mahirap bungalin yung mga buhangin aloe ah, block deliver lang nila kanina bali ginawa pala namin kasi mababa tong lupa nagpatabon muna kami pinatabunan namin ng lupa Bale, 300 square meters to siyam na load malalaking dump truck ito tapos ito na kayo sabi ko simula na kami dito firewall na kasagad kasi yung bahay pa firewall magpapat maglalagay kami ng firewall dito tuloy bahay na hindi na siya bakod dahil ang babakudan na lang namin doon doon sa kabila ay medyo mahababang trabaho to bali dalawa pa lang kami dalawa kami naguuhay kasi sayang taon saka nagtitipid ng pera titipid kunti lang ang budget sa sariling sikap ako muna mag-uukay kasama ko itong isa dalawang ah. pag naukay naman yung pundasyon oh, tulad ng aral sa Canada saka napupunta yung mga kanyang mga skill yung mga mason bali sabay sabay din kasi itong ginagawa nila yung father ko kasi may hawak na itong project na itong bahay namin bali tatlong bahay yung ginagawa niya sabay sabay pasingit lang ako sa tao niya pag nakuha na namin to ready na yung paglalagyan ng asintada tapos paglalagyan ng haligi saka na pupunta dito yung mga skill niya Hey guys, ah, bali ito na yung unang butas na nahukay namin. Oh. Sabi sobrang hirap nitong hukayin kasi daming ugat. Bali one by one sana to. Pero medyo pahaba kasi itong kasama ko sinabi ang one by one lang. Medyo sobra-sobra. Sobra-sobra nang mag-isip. Eh. <laughs> The half day. Hirap hukayin. Bali ito na. Halos kalahating araw namin hukain ba? Baba ako para makita mo kung gaano kalalit. Oops! lupa tapos ang dami pang ugat nagpapahirap pero at least tapos na namin itong isa next naman yan sa kabila yung pangalawang puntas baling mangyayari kasi dito uh, ah, bali anim anim na butos ng kain namin <clears throat> anim na pundasyon na malalaki bali ito sa pangalawang poste naman kami ngayon yan ito na naman mas mahirap ninyo mismong ugat ng kahoy pero di bale malakas naman tong kasama ko si San Goku daw siya eh <laughs> kayang kaya niya daw yan eh isa dalawa bali anim na poste isa rito isa dito tapos kamalas malasan pangatlong poste dun din mismo kahoy na yun tinumba nila kapilitan hukayin tong kahoy na to bali anim to na malalaking poste dito isa dyan doon ah okay guys update ko ulit kayo if ever Pahukay namin to. Itong medyo matagal-tagal kasi puro ugat. Talagang ugat. Santol to eh. Puno ng santol to eh. Anong ba nila? susunod ano yung susunod ito dito kami medyo mahihirapan kasi maugat ito yung kasama ko pinawa ko ng medyo nalamon wasay danalam nga wasay dajay Ayan, dito kami mapapalaban ngayon. Lalaking ugat. Tapos ayan natin sumarno aji aji mismo nga puon mo lang. pasirupam kita kita kita kita kita Ah, dogs. Ismail ka mapakita mo yung malaal din ni Richard nga dimple mo na. Ano naman? Ano naman? Eh, iya pa ba? Salit <laughs> ka na daw. Ayan. Bale, sige, tirahin muna natin. Tirahin muna namin to update namin. Bale, tatapusin muna namin tong pangalawang butas. Update ko kay after. Medyo matagal-tagal to. Baka buting kami hanggang hapon nito. Baka hindi pa rin tapos eh. Maraming ugat na nililiit. Ayan, binabasa namin yung lupa pero para medyo lumambot-lambot ng konti. So, ganito muna guys. Update ko kayo later. Okay? 2,000 years later. alas 4 ng hapon na to ito pala yung nagagawa ko ay shit solo kasi ewan ko bukas Monday kung maglalagay yung father ko dito ng tao bukas if ever maglagay siya dito ng tao bukas siguro mas mabilis na yung trabaho bale ito pala ito lang yung nagawa ko ngayong araw ito ito dinagdagan ko yung butas 50 30 cm siya to 40 cm na lalim hindi nagdag ko kanina kasi kulang daw yung hinukay namin kahapon ano yung pag-aasintadahan doon here yung sa pangalawang pangalawang poste pangalawang poste kailangan pa nito marami raming trabaho pa to tutulay bukas if ever magkaroon ng tao rito maglaki yung father magkakadulpan ng tao dito bukas siguro matatapos to hanggang doon sa pangatlong poste para masimulan na rin yung paggawa ng pagtayo ng pan dito roll dito pader update ko na lang ulit kayo guys kung ano magiging improvement niya bukas so hanggang dito na muna yung vlog thanks for watching bye